جامعیت ها نکنم گفته کسان شبا جا میکرده دختره سر زنگ تلفن یک خبر نخش که جاده بخه عروس رفته هشش نفهمیدم شوخی دارن یک تلفن کشتم به فی خونشون به чашмои пурайнам дасти боом даларза рафт мусбедиш накардам уже будам беморхона мепрсам ай шиносош мекан яке мазаш гирех мепрсам э мардам охи ба диққатам фамоне чи гап ай ҷа яке ай ма бурдастен ҷон ма давидам марам ай пӯшон тарафи беморхона дӯюм меташ якум палата ҳама ҷамъ ай да гирдаш мара фамоне нохи э чи ба гирифтес нафасаш ҳама хапа ай чи намега яке қапидак даст ма гуфт зиқ наша яке камтара гирех мазаи ма нафас кашиш қиинтар шид бироварданмон кардам каде са укол сара бқабот бузоо чашам ай пурсум намега холаҷон фамоне нохи чӣ гап шиде сайдаи ҷаҳама хапа яке ома духтур гирифтак маскаша гуфт чанқа ҳаракат кадем не ки ай даст додем ша не ихе наген духтур ба худо дуруғу мегем ба худо уна мурда и қамара натарсоне яке амаша фамонда дарча ба ҷо мекадай мара зих накунам гуфта касалша ба ҷо мекадай духтара касали рага умри кӯтоҳ дошта буда эхд сон ман намемонум зихшави ҳама вақт да барот мешам намемонум то қабоши биё бирем прагулка илтимос пир накун ба ёшим биё шухиёта баска аякл беруши дастам биё бирем натарсон ма биё бирем аича дастота битема да мекапум дастош яхай ранг рушсад сафеда да чеҳраш ранг намонда не ихе намешава марати то канамо ваъда дода бидӣ мерасонам ба ҳама орзуо дакитуймон чӣ мешава холаҷон чӣ бахапен ба чашмои гирён нега марам намехостум میره باید توی ما مشید باید توی کلان مشید باید همه رقص بازی میکد همه خرطن مشید دبری خدم میدیدمش باید ما عروس ما با ارزوام نرسیدم به منو شید اگر روز من نمیخوام می دنیا را اگر او قطیم نباشه نمیخوام زندگی را اگر او زنده نباشه حیاتی ما همو با جان ما میتم برای او ما بخاطر او شید دنیا را میکنم پدر سهر میخیزن دادم فیغانو چای بچه گیران نای تگیدم درختی پسک بچه دادو رو بزنه.